LibreOffice રાઇટર માં મલ્ટીપલ કોલમો સાથે ન્યૂઝલેટર બનાવવા પર બનેલ આ મૌખિક ટ્યુટોરીયલમાં તમારું સ્વાગત છે આ ટ્યુટોરિયલમાં આપણે શીખીશું કે LibreOffice રાઇટરમાં માં ન્યૂઝલેટરો કેવી રીતે બનાવવા અને કેટલાક ઓપરેશનો એટલે કે ક્રિયાઓ જે તેમના પર કરી શકાય અહીં આપણે ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ તરીકે ઉબુન્ટુ લિનક્સ 10.04 અને LibreOffice સ્યુટ આવૃત્તિ 3.3.4 વાપરી રહ્યા છીએ ન્યૂઝલેટર એક પ્રકાશન તરીકે વપરાય છે જે નિયમિત સમયગાળામાં તેના ઉમેદવારો માટે બહાર પરિભ્રમણ કરાવાય છે ઉદાહરણ તરીકે એક સામાયિક એક ચોપાનિયું અને બીજા ઘણા તેની પાસે મલ્ટીપલ કોલમો વિભાગો તરીકે છે અને આ વિભાગોમાં વિવિધ લેખો દ્વારા જવા માટે વાંચકો માટે તે સરળ બનાવે છે લીબરઓફીસ રાઇટરના ઉપયોગથી આપણે ન્યૂઝલેટરો બનાવી શકીએ છીએ જે લેખોના વાંચનને અત્યંત સરળ અને ઝડપી બનાવે છે ફાઇલ ન્યૂ અને ટેક્સ્ટ ડોક્યુમેન્ટ વિકલ્પ પર ક્લિક કરીને ચાલો એક નવું ટેક્સ્ટ ડોક્યુમેન્ટ ખોલીએ આ ડોક્યુમેન્ટને ફાઇલ નામ ન્યૂઝલેટર સાથે સંગ્રહિત કરો તો આપણી પાસે ન્યૂઝલેટર કહેવાતું એક નવું ટેક્સ્ટ ડોક્યુમેન્ટ છે હવે ચાલો આપણા ડોક્યુમેન્ટમાં કોલમો દાખલ કરીએ તે કરવા માટે પહેલા મેનુ બારમાં ફોર્મેટ બટન ઉપર ક્લિક કરો અને ત્યારબાદ કોલમ્સ પર ક્લિક કરો એક ડાયલોગ બોક્સ વિવિધ વિકલ્પો સાથે પ્રદર્શિત થાય છે તમને જોઈતી કોલમોની સંખ્યા પસંદ કરો આ કોલમોની પહોળાઈ અને તેમની વચ્ચેનું અંતર સુયોજિત કરો તે ઉપરાંત સેપરેટર લાઈનોની વિવિધ પ્રોપર્ટીઓને સુયોજિત કરવી આપણે કોલમ ફિલ્ડની વેલ્યુ 2 થી વધારી ન્યૂઝલેટર ડોક્યુમેન્ટ માટે બે કોલમો પસંદ કરીશું કોલમ ફિલ્ડની બાજુમાં આવેલ પાંચ આઇકોનો તમને ઉપલબ્ધ વિવિધ ફોર્મેટોનું પ્રિવ્યૂ એટલે કે પૂર્વદર્શન બતાવે છે તો ચાલો બીજા ફોર્મેટ પર ક્લિક કરીએ ચાલો બીજી તમામ વેલ્યુઓ જે કોલમોની પ્રોપર્ટીને વ્યાખ્યાયિત કરે છે તેને મૂળભૂત રાખીએ અને ઓકે બટન પર ક્લિક કરીએ તમે જુઓ છો કે બે કોલમો ટેક્સ્ટ વિસ્તારમાં દ્રશ્યમાન થાય છે ચાલો આપણે પહેલી કોલમમાં એક લેખ લખીએ આપણે તેનું શીર્ષક નેચર તરીકે બોલ્ડ ટેક્સ્ટમાં 15 ફોન્ટ માપ સાથે રાખીશું અને તેની નીચે આપણે તેના પર લેખ લખીશું તમે જુઓ છો કે કર્સર જેવું પહેલી કોલમના અંતમાં પહોંચે છે ત્યારે તે આપમેળે આવનારી કોલમ પર જતું રહે છે તમે કોલમમાં ચિત્ર પણ દાખલ કરી શકો છો અને તેને સરખા કરી શકો છો જેથી તે કોલમમાં બંધ બેસતું થાય હવે અમુક જગ્યાઓ છોડ્યા પછી તમે કોલમમાં બીજો એક લેખ લખી શકો છો તો આપણે પહેલા તેને ફોન્ટ માપ 15 સાથે બોલ્ડ ટેક્સ્ટમાં શીર્ષક સ્પોર્ટ્સ તરીકે આપીશું અને તેની નીચે આપણે તેના પર લેખ લખીશું તો તમે જોયું કે કોલમો વિવિધ લેખકો દ્વારા જવા માટે વાંચકો માટે સરળ બનાવે છે ચાલો અમુક વાક્યોને રદ કરીએ જેથી કરીને આપણો લેખ પહેલી કોલમમાં જ બંધ બંધબેસે ત્યારબાદ આગળની કોલમોને એક્સેસ કરવા માટે ઇન્સર્ટ બટન પર ક્લિક કરો અને પછી મેન્યુઅલ બ્રેક પર ક્લિક કરો ડાયલોગ બોક્સ જે દ્રશ્યમાન થાય છે તેમાં કોલમ બ્રેક બટન પર ક્લિક કરો અને ત્યારબાદ ઓકે બટન પર ક્લિક કરો તમે જુઓ છો કે કર્સર આપમેળે પછીની કોલમ ઉપર આવે છે તો તમે આ કોલમમાં બીજો એક લેખ લખવાનો શરૂ કરી શકો છો તમામ ફોર્મેટિંગ વિકલ્પો જેમ કે align left align right text માટે બેકગ્રાઉન્ડ કલર ઉમેરતા ટેક્સ્ટને હાઇલાઇટિંગ કરતા અને બીજા ઘણા લક્ષણોને ટેક્સ્ટને આકર્ષિત બનાવવા માટે ઉમેરી શકાય છે ઉદાહરણ તરીકે આપણે ટેક્સ્ટના અમુક ભાગને રંગને પસંદ કરીશું જેને આપણે બેકગ્રાઉન્ડ રંગ લાગુ પાડવા માટે ઈચ્છીએ છીએ હવે આપણે ટૂલબારમાં બેકગ્રાઉન્ડ કલર આઇકોન પર ક્લિક કરીશું અને ત્યારબાદ ગ્રીન 4 પર ક્લિક કરીશું આપણે જોઈએ છીએ કે પસંદ કરેલ ટેક્સ્ટનો બેકગ્રાઉન્ડ રંગ ઝાંખા લીલા રંગમાં પરિવર્તિત થાય છે આ રીતે તમે ટેક્સ્ટના જુદા જુદા ભાગોને જુદા જુદા બેકગ્રાઉન્ડ રંગો આપી શકો છો ડ્રોઈંગ ટૂલબારમાં ટેક્સ્ટ વિકલ્પ પર પહેલા ક્લિક કરીને તમે ન્યૂઝલેટરમાં બેનરો પણ ઉમેરી શકો છો હવે ડોક્યુમેન્ટમાં જ્યાં લખેલ ટેક્સ્ટ ન હોય ત્યાં ટેક્સ્ટ બોક્સને મૂકો ટેક્સ્ટ બોક્સની અંદર તમે કોઈ પણ ટેક્સ્ટ લખી શકો છો જે બેનર અથવા જાહેરાતો તરીકે કાર્ય કરશે તો ચાલો આપણે This is a newsletter text type કરીએ તમે આ ટેક્સ્ટ માટે ઇફેક્ટો પણ ઉમેરી શકો છો ઉદાહરણ તરીકે પહેલા ટેક્સ્ટ પર જમણું ક્લિક કરો અને ત્યારબાદ ટેક્સ્ટ વિકલ્પ પર ક્લિક કરો એક ડાયલોગ બોક્સ દ્રશ્યમાન થાય છે જેની પાસે ટેક્સ્ટ અને ટેક્સ્ટ એનિમેશનો કહેવાતા ટેબો છે ટેક્સ્ટ એનિમેશન ટેબ ઉપર ક્લિક કરો આ ટેબ હેઠળ ઇફેક્ટ ફિલ્ડમાં વિવિધ વિકલ્પો છે ન્યૂઝલેટરમાં ટેક્સ્ટને ઝબકાવવા માટે આપણે બ્લિંક વિકલ્પ પર ક્લિક કરીશું અને છેલ્લે ઓકે બટન પર ક્લિક કરો આપણે જોઈએ છીએ કે text This is a newsletter ડોક્યુમેન્ટમાં વારંવાર ઝબકી રહી છે આવી જ રીતે વિવિધ આવી અસરો અને ગ્રાફિકો ટેક્સ્ટને આપી શકાય છે હવે આવનારા પૃષ્ઠ પર એક નવો લેખ લખવા માટે તમારે પહેલા ઇન્સર્ટ બટન પર ક્લિક કરવાની જરૂર છે અને ત્યારબાદ મેન્યુઅલ બ્રેક વિકલ્પ પર ક્લિક કરો ડાયલોગ બોક્સમાં જે દ્રશ્યમાન થાય છે તેમાં પેજ બ્રેક બટન ઉપર ક્લિક કરો અને અંતે ઓકે બટન પર ક્લિક કરો તમે જુઓ છો કે કર્સર પછીના પૃષ્ઠ પર આવે છે આ પૃષ્ઠ એવી જ કોલમ ફોર્મેટ ધરાવે છે જેવી પાછલા પૃષ્ઠ પર છે તમારા લેખમાં શબ્દ ગણતરીને જાળવવા માટે પહેલા તમારી ટેક્સ્ટના અમુક ભાગને અથવા સમગ્ર ડોક્યુમેન્ટને પસંદ કરો હવે મેનુ બારમાં ટૂલ્સ વિકલ્પ પર ક્લિક કરો હવે ડ્રોપ ડાઉન બોક્સમાં વર્ડ કાઉન્ટ વિકલ્પ પર ક્લિક કરો એક ડાયલોગ બોક્સ દ્રશ્યમાન થાય છે જે તમને વર્તમાન પસંદગીની અને સમગ્ર ડોક્યુમેન્ટની પણ શબ્દ ગણતરી દર્શાવે છે તે તમારા સમગ્ર ડોક્યુમેન્ટમાંના તેમજ પસંદ થયેલા ટેક્સ્ટમાંના કુલ અક્ષરોની ગણતરી પણ દર્શાવે છે ડોક્યુમેન્ટ લખતી વખતે સ્પેલ ચેક એટલે કે શબ્દ જોડણી ચકાસણી આપમેળે થઈ શકે છે ટૂલબારમાં ઓટો સ્પેલ ચેક આઇકોન પર ક્લિક કરો હવે લેખ લખતી વખતે જો શબ્દજોડણીની કોઈ પણ ભૂલો થાય તો રાઇટર આપમેળે તે શબ્દ નીચે એક લાલ લીટી દર્શાવે છે ઉદાહરણ તરીકે જ્યારે આપણે શબ્દ કેટ ને C A A T તરીકે લખીએ અને સ્પેસ બાર દબાવીએ તો આપણે જોઈએ છીએ કે એક લાલ લીટી તેની નીચે દ્રશ્યમાન થાય છે પણ જ્યારે આપણે શબ્દને સુધારીએ છીએ તો લાલ લીટી અદ્રશ્ય થાય છે તેથી આપણે જોયું કે અગાઉના ટ્યુટોરિયલમાં ચર્ચિત તમામ ફોર્મેટિંગ વિકલ્પોને આપણે ન્યૂઝલેટરમાં પણ લાગુ પાડી શકીએ છીએ લીબરઓફીસ રાઈટર પરનું આ મૌખિક ટ્યુટોરીયલ સમાપ્ત થાય છે સારાંશમાં આપણે શીખ્યા કે કેવી રીતે લીબરઓફીસ રાઈટરમાં ન્યૂઝલેટરો બનાવવા અને કેટલાક ઓપરેશનો એટલે કે ક્રિયાઓ જે તેમના પર કરી શકાય નીચેની લીંક ઉપર ઉપલબ્ધ વિડીયો જુઓ તે સ્પોકન ટ્યુટોરિયલ પ્રોજેક્ટનો સારાંશ આપે છે જો તમારી પાસે સારી બેન્ડવિડ્થ ન હોય તો તમે ડાઉનલોડ કરી તે જોઈ શકો છો સ્પોકન ટ્યુટોરિયલ પ્રોજેક્ટનું જૂથ સ્પોકન ટ્યુટોરિયલના મદદથી વર્કશોપો આયોજિત કરે છે જેઓ ઓનલાઈન પરીક્ષા પાસ કરે છે તેમને પ્રમાણપત્રો પણ આપે છે વધુ વિગતો માટે contact@spoken-tutorial.org પર સંપર્ક કરો spoken tutorial project talk to a teacher પ્રોજેક્ટનો એક ભાગ છે જે આઇસીટી એમએચઆરડી ભારત સરકાર દ્વારા શિક્ષણ પર નેશનલ મિશન દ્વારા આધારભૂત છે આ મિશન પર વધુ માહિતી નીચેની લિંક ઉપર ઉપલબ્ધ છે spoken hyphen tutorial dot O R G slash એનિમી spoken hyphen intro IIT Bombay તરફથી ભાષાંતર કરનાર છે ભરતભાઈ સોલંકી અને રેકોર્ડિંગ કરનાર હું કૃપાલી પરમાર વિદાય લઉં છું જોડાવા બદલ આભાર